はい皆さんこんにちはゆかチャンネルのゆかです今日はちょっとビューティーとかファッションとか、まあ、日常動画であったりとかそういう動画とはちょっと違うなんか心の中というか内面についてのお話をしていきたいんですけども私のチャンネルがねこうあってほしいなっていう目標の一つにその見ている方が自分をよりもっと好きになれて 自信が持てて自分の人生がもうちょっとこう楽しくなれるようなそういう情報だったりとかあのチップだったりとかっていうのを私がお届けできたらなそういうチャンネルになったらなっていう思いがずっとありましたもちろんそういうチャンネル作りをするのが私の目標 ではあるんですけどもそんな中なんかメッセージとかでもよくいただくんですけどなんでゆかさんはそんなにいつもポジティブなんですかとかこういつも明るくいられる秘訣は何ですかとかどうやったらそういう風にいつも明るくいれるんですかとかっていう風に こうメッセージをいただくことがあるんですけどももちろん私も人間なので悲しくなったりとか <laughs> 辛くなったりとかっていうのがありますしむしろ私は結構感動しやすかったりとか涙もろかったりとかこう周りに感情をこう左右されやすかったりとかっていうどっちかっていうと結構感情コントロールが面倒くさいタイプのあの人間なんですけどなのですごくね 落ちる時は結構憂鬱になったりとか、まあ、悲しくなったりとかしちゃうんですけどでもやっぱりこのチャンネルでお届けする私の姿っていうのはどっちかっていうといつも皆さんに元気を与えられるような存在でいたいなって思うので撮る時は暗くなりすぎないように努力はしてるつもりなんですけどそしたらじゃあ どうやって自分のモチベーション上げたりとかあなんか嫌なことがあったなって日も明るくいられたりとかっていうどうしたらそういう風にいられるのかなって自分で考えた時にいろいろ整理してたらまとまった部分があったのでそれを今日動画でお伝えできたらなと思いましたそれでは私なりにまとめてみたポジティブに生きる方法っていうのを早速見ていこうと思いますそれではレッツゴー えー、ポジティブに生きる方法1つ目1 <laughs> つ目は泣きたい時は泣くっていうことなんですけどもこれすごいシンプルに聞こえるんだけどでもねやっぱり昔からこう培われてる社会の認識とか視線ってあると思うんですよねなんかこう泣いたらこう弱いっていう認識だったりとか泣いたらこう負けだとかなんかそういう誤った認識とか視線っていうのがすごく多い気がするんですよねでも 泣きたいって思った時にゴクンってここでね溜めてでそれをずっとここで持ってるとその後なんかこう数倍にも辛くなるというかそのゴクンって飲んだ時は我慢できたって思うかもしれないんですけどその後に絶対自分に何か悪い影響が あると思うんですよねその肉体的なのか精神的なのかは別としてここにゴクンって溜まったものが何かで発散されるっていうのはすごく稀だと思うので泣きたいなって感情がこう芽生えた時にはそれをできるだけ泣いて発散させてあげるっていうのが一番いいなって私は思ったんですよ泣きたいなって思った時ってそれって多分体の何らかの SOS だと思うしでその SOS があった時に泣いてあげると意外と なんかこう思ってたよりもすっきりしてでその後自分が悩んでたことだったりとかつまずいてたことがあそっかこれってこう考えたらそうでもなかったなとかあそしたらこれがダメなんだらこっちこれがダメだったらこういう風にやってみようかなとかなんかこう違う方法で解決しようとする思いが芽生える時も多いと思うんですよなので泣きたいなって思ったら我慢せずに 泣いて大丈夫ですよなんか大人になればなるほど自分の感情があらわになった時とかこう弱い自分が出てきた時にわあ恥ずかしいなとかいやこんなんじゃダメだよなって自分を責めることが多くなると思うんですけどもうそんなのはね子供だろうが大人だろうが <laughs> 弱い自分が出てきちゃう時なんてたくさんあるんだから泣きたい時は泣くのが一番だなって思いましたそれが1つ目 で泣くことによってこうそれがすっきりしてねちょっとポジティブに考えれる余裕ができるっていうこともあると思うのでそれが私の私なりのポジティブに生きる方法の1つ目かなと思いましたそれでは2つ目2つ目はというとお部屋を片付けるっていうことですこれって結構 たくさんの人が言ってることというか、まあ、どの本とかよく聞くような言葉だと思うんですよね「おはよう片付けたらなんか気持ちすっきりするよ」とかって結構聞くと思うんですけどそれって本当に合っていてなんかねこうモヤモヤしてたりとか何かこうつまずいたことがあってうーくそって思った時とかって結構周り見てみると部屋がちょっとだけいつもより汚くなってたりすることって私はね たくさんあったんですよなのでもちろん物使ったら元に戻すっていうのは基本なんだけどでもなんかそれができる余裕がなかったんだなってふと周りを見て思った時に後回しにしないでこういうちょっと憂鬱な時だからこそあのお部屋を片付けてあげようって思うとそのお部屋を片付ける時にいろいろ気持ちの整理もできてあこれって必要なかったなあこれってもう使わないよなってなんかこう使うもの欲しいもの 必要なものとかのこう気持ちの整理もできると思うのでそういう意味でお部屋を片付けた後にさらによしこれから頑張ろうっていうなんかこう思いがね芽生えたりすることが多々私にはあったのでこれがちょっと私なりのポジティブに生きる方法 の一つだなって思いましたそれでは私なりのポジティブに生きる方法の3つ目「ごめんね」よりも「ありがとう」っていう言葉を多く使うように意識してみるっていうことですでこれは憂鬱になればなるほどあ誰かに迷惑かかってないかなとか何で私こうなんだろうなんでだったんだろうってこう自分をやっぱりさっきも言ったけど責めちゃうことってたくさんあると思うんですけどそういう時だからこそ なんか例えばあこれこの人に申し訳ないなって思ったそしたら「ごめんね」っていうのももちろんね大事なんだけどでもその前に「あのごめんね」だけど「ありがとう」っていう言葉の使い方をしてみると言われる方ももちろん逆の立場になってありがとうって言われて嬉しくない人なんていないしやっぱ言葉自体にネガティブな要素があると自分の気持ちにもそれって影響すると思うので こう最後の締め方をちょっとポジティブな言葉に変えてあげると自分の気持ちのね言った後のなんかこう余韻ってあるじゃないですかその余韻もちょっとポジティブになることってあるなって私は思ったので、まあ、私がこう例えば憂鬱だったりとか悲しくなってる時に意識するようにしてる項目の一つですので皆さんもなんか憂鬱になったりとかして あやっぱ私ってダメだなって思ってる時に人に会って何か話をしてごめんねっていう機会があったとしたらその後にありがとうという言葉もつけてあげるといいんじゃないかなと思いますそれでは4つ目4つ目は落ち込んだ時にちょっといいものだったりとかちょっといい食べ物っていうのを自分にご褒美してあげるっていうことですでこれはやっぱりもちろん 今の世の中ベ <laughs> ータ子をして暮らすっていうことってとても難しいことだし簡単なことじゃないんですけどでも日々の生活で無駄遣いをしろって言ってるわけではなくてこう自分がね今日仕事でうまくいかなかったなって思った時にじゃあ今日の夜ご飯は自分にご褒美で外食してみようかなとか あそういえば調べてた来たかったお店さんあったなとか今日そこ行ってみようかなとかなんかそういう風に自分のこうモチベーションが上がるようなこととか場所に行ってみたりとか物を食べたりとかっていうことをするって結構継続してやっていくと違ってくるなって私は思ったのでなので その嫌なことがあったっていうことを言い訳にできるいい機会でもあると思うんですよねなのでまあ今日嫌なことあったしダイエットとか気にしないで今日はちょっと食べちゃおうとか例えばねあ前からこれ欲しかったんだけどまあ今日嫌なことあったし買ってこの服着て元気出そうかなとかそういう感じで自分をちょっとモチベーション上げれるようなものこと食べ物だったりっていうのに手を出してみるっていうのもとても いいことかなって私は思います それでは5つ目5つ目は姿勢を整えるっていうことですなんかねあのネガティブになってる時とかこう憂鬱な時って意外と本当に姿勢が悪い時が多かったんですね私はそういう時ってよく分かんないんだけど姿勢が悪いとやっぱりこう酸素の循環とかがやっぱり滞っちゃったりするのでそうすると頭の中もなんかこうモヤモヤして混乱してきたりとかっていうのがあると思うので憂鬱な時とか 嫌なことがあったなっていう時こそ下を向いて歩くんじゃなくて姿勢をちょっと整えてちょっと斜め上ぐらい見るような気持ちで歩いてみるとなんかね歩いててもああこういう綺麗な場所あったんだとか こになんかこういうお店できたんだなとかなんかいろんなね発見があると思うんですよねでそういうちっちゃな発見とかってワクワクにつながると思うしモチベーション上げる要素にもなると思うのでちょっと姿勢を整えて歩いてみるとかデスクワークしててああ憂鬱になったなって思った時とか疲れたなって思った時にちょっとだけ姿勢を整えてみるっていうのも少し自分をポジティブにしてくれることかなって思います。さら6個目趣味探し とか心のワクワク探しをするっていうことなんですけどこう疲れた時とかなんだろうもう何もやりたくないっていう時って本当に本当に疲れて休むっていうことが必要な時もあるんですけどでもねなんかこう気持ちが上がったり下がったりしてそれに疲れちゃってる人もいるしあとなんか平凡な毎日に疲れちゃう人もいるし 多分それぞれだと思うんですけどでもねそれがその趣味っていうのがこうめちゃめちゃアクティブで外に出てとかっていうことじゃな きゃいけないっていうわけでは全くなくてその自分の心が今欲してるものとかなんか自分の心がワクワクってなる分野ってあると思うんですよね絶対にそれが例えば寝るにワクワクするかもしれないそしたら寝るっていうことにどうやってワクワクするかな私はって考えたら例えば寝室のインテリアをちょっと変えてみるとかなんかいい感じのディフューザーを買ってみるとか例えばそういうことにつながると思うしそうじゃなくて 絵を描くのが好きな人だったりとかダンスするのが楽しいなって思う人だったりとか言語を学んでみるのが若くってなる人だったりとか多分それぞれあると思うので皆さんがそれぞれ日々心がワクワクする分野の趣味っていうのを探してみてそれに関連する何かをしてみるっていうのもネガティブになってる時は自分をポジティブにしてくれるいいきっかけかなと思います。 思いますそれでは7個目やりたいことは口に出すっていうことなんですけどなかなかネガティブになってる時って否定的になりがちなんですよね私が今やりたいことだったりとかやってきたことだったりとかっていうのに否定的になりがちなのでなんか人に会ってもそれを 口に出すっていうことを拒まったりとか「いいや言わなくて」みたいな私だけが分かってればいいやって思ったりとかしちゃうと思うのでそういう時だからこそ例えばね会って心を許せる人がいるのであればこう私はこういう風にやっていきたいんだよねとかってでもこういうとこがちょっとつまずいて辛いんだよねっていうそういう相談でもいいし私はこういうのやっていきたいんだけど どうかなとか自分が今やりたいことを口に出していくっていうのもとってもとっても大事だと思いますで本当に例えばその人にそれを言った時にその人がその場で解決をしてくれなくてもでもなんか言葉ってやっぱり生きてるものだと思うので言葉で伝えたらそれが残って例えば他の人がその人が他の人に話す時に「あそういえばあの子これやりたいって言ってたよ」とか「あの子にぴったりじゃない?」っていう風にこういい 機会が回ってきたりとかしてでその自分がやりたいことが実現できる機会が増えるかもしれないのでネガティブな時だからこそ自分がやりたいことって何だろうって考えてそれを人に会うたびに話してみるっていうのもポジティブになるためのいいきっかけになるかなと思いますそれでは9個目9個目はダイアリーとかあとスケジュール帳とか書いてる人にはぴったりだなって思うんですけど ちょっとした目標を立ててそれをクリアするっていう練習をしてあげるってことです例えばなんか目標っていうとさ世界一周だったりとか旅行に行くとかちょっとなんか大きめのことを考えすぎなんですけどでも本当に例えばね今日の夜は体のことを考えてちょっと健康な料理を食べてみるでそれを自炊してみる っていうな今日の夜の目標とかを立ててでそれを本当に実際にマートに行ってあ体にいい食材集めて体のこと考えて自炊してっていう風にクリアしたらそれをこうチェックするんですよ。そうするとこうチェックした時のなんかこう達成感というかそれってすごく大事だなって思います。そういうふうにちょっとした目標を立ててクリアするってすごくポジティブになるいいステップだなって思うので これも入れてみましたじゃあ10個目ラストねこれラストはさっきのちょっと目標を立ててクリアするっていうのにめちゃめちゃ近いというか関連してる ものなんですけども自分の成功体験をすることにちょっと意識するっていうことなんですけどこれは本当に自信がない時って失敗体験が多かったりとかなんかこううまくいかないなっていう時ってやっぱり自分なりに努力してやったことが報われなかったりとか何でか分かんないけどアンハッピーな出来事があったりとか こう人の言葉に傷ついたりとかってたくさんのね要因があると思うんですけどでもその時にめげずにちょっとしたことでも成功体験を作って練習してあげるさっきと同じですよねこう自分が「あよかったやった」自分の力で成し遂げたなっていう何かを意図的に作ってあげてそれを繰り返すと本当にちょっとした自信がつくようになってきますなので 例えば私は最近ちょっと貯金するのにハマっていてこう結構なんだろうな毎月の貯金額を見てあやったって思うね成功体験を最近は作ってるんですけどそういう風にこうあんまり無理をせずに例えば貯金額を決めてそれを 絶対何ヶ月か続けてみるとか1年続けてみるとかってしてでその毎月その達成する時にもワクワクするし例えば1年って期間を決めたのであればその1年後にそれをね達成した時は本当に大きい達成感なんですよね以前そのピラティスとかあとポールダンスの資格を取った時も大変だったというかやっぱり言語が違う中での挑戦だったので あの自分なりに努力はしてもこう結果に結びつかなかったりとかすぐこう覚えられなかったりとかっていうのがあってすごい大変だったんですけどでもその中でもやっぱり成功体験を作ろうと思って例えばこの 動きとかこのポーズができたら次の食べに行こうとかっていう風にしてあの自分のモチベーションをね上げる練習をしながらでもいついつまでは取りたいな例えば資格をね取りたいなって思ってそこまで努力して取った時の達成感だったりとかあとはやっぱり私は海外に住んでて家族とか友達から離れてる環境にいるのでその自分の思いだったりとか日々の感謝だったりとかっていうのを伝える場所っていうのは自分が努力しない限り ないんですよねなのでそういう意味ではたまに「ありがとうで」みたいな感じで私がこういつも「ありがとう」みたいなことを頑張って言うように頑張ってではないんだよねなんかこう恥ずかしいけど言うようにする機会っていうのを設けてそれをクリアしていったりとかっていうのをやるとなんかもっとねもっともっと感謝するようになるし私一人じゃないんだなって 愛を受けてるっていうのを再確認できるようなきっかけにもなりますし成功体験を作っていくっていうのはクリアしていくっていうのは本当にさっきの9個目とすっごいかぶっちゃうんですけどでも結構このポジティブになるっていう項目を語る上では私の中ではすごく大事な部分になってきますなのでもちろん、まお話しした全てが決して簡単なことではないんですけどもでも努力すれば 誰にでもできるようなことだと思うので決して私がスペシャルなわけでも特別なわけでもないのでこうこういうふうに動画を見ていただいてる皆さんにもできるだけポジティブでハッピーな生き方をしてほしいなと思って私なりにどうシェアできるかなと思って考えてまとめてみた10個の項目でした皆さんの参考になったら嬉しいです、まあ、もちろん今日嫌なことがあった人今日すっごいハッピーなことがあった人とか たくさんいると思うんですけどもどんな一日でも休みって寝る時にちょっとでもモチベーションが上がってるような一日の終わり方ができたらなと思いますまあいつもとはちょっと違う分野の動画だったんですけども私はこういう動画もどんどん上げれたらなと思ってますもちろん人にアドバイスできるほど私がねすごくポジティブで生き方が素晴らしくってっていう人間じゃないですけどもでもなんだろうなみんなでこう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 DM の方に送っていただけると私も次の動画考えやすいかなと思いますそれでは次の動画で会いましょうバイバーイアンニョン